Té la paraula ara per crida per Granollers Candidatura d'Unitat Popular a la senyora Maria Oliver. Endavant. Gràcies. Granollerines i granollerins, companys i companyes presents dins i fora d'aquesta sala, molt bon dia a tothom. En primer lloc, i ara sí com a regidora electa de la crida per Granollers CUP, vull donar exactament 1.563 gràcies a les 1.563 persones que han fet possible que arribéssim fins aquí. I sobretot fer una, una menció especial als meus companys i companyes d'assemblea per l'entrega, l'esforç i la perseverança en fer possible que avui siguem aquí. Fa escassos minuts he hagut de prometre, per imperatiu legal, una Constitució injusta, arcaica, retrògrada i masclista, que és la garant d'un sistema capitalista patriarcal que institucionalitza com a sistema l'economia de mercat i provoca crisi, exclusió i misèria. Una Constitució que obstaculitza les opcions d'aprofundiment democràtic i de progrés social i cultural i que ofega sistemàticament les aspiracions de llibertat del nostre poble. Una Constitució militarista que legitima la violència com a mecanisme de defensa de la unitat de l'Estat. Un text legal, en definitiva, que se situa pel damunt de la voluntat del poble, més enllà de la sobirania popular que ens diuen que és immutable i els de la crida per Granollers CUP hem vingut a impugnar-la. Hem vingut a fer una esmena a la totalitat per capgirar la ignomínia d'aquest sistema fallit i a proposar-ne una nova mirada, una nova manera de viure, de fer, de sentir, de pensar, de compartir, de comprometre's en definitiva, que no significa no equivocar-se, però equivocar-se de bona fe, que diria el gran Pepe Mújica. I és per això que els de la Crida CUP hem vingut per quedar-nos-hi. No volem ser ni uns passavolants ni uns turistes de consistori. I venim a proposar, a debatre i a construir. I ho farem fidels i compromesos amb el nostre codi ètic, amb la ferma voluntat de ser honestos, rigorosos i transparents, autolimitant-nos el sou, exigint una limitació de sous i retribu re re retribucions al consistori i no acceptant cap regal com la insígnia que ens vindrà vindrà després o el bolígraf que tenim damunt la taula, que provingui de mans públiques amb els diners de tots i totes les contribuents d'aquesta ciutat. Som el reflex d'un procés de canvi social profund, d'un procés en el qual les lluites socials s'estan incorporant a la lluita política. Assistim joioses a la creixent politització de la nostra societat, a la fam d'esdevenir protagonistes de la nostra història, partícips del moment que ens ha tocat reixir. Assistim a un escenari creixent d'un poble que s'organitza, delibera i decideix afrontar les agressions i solucionar les terribles conseqüències derivades d'aquesta crisi sistèmica. Els nous moviments socials creixen pas a pas i sobre bases sòlides obrim pas a una nova manera de fer política i evidenciant les misèries i la incapacitat de la vella política vella política, que ni pot ni vol donar espais de participació, que ni pot ni vol donar la veu al poble, vella política limitada a l'urna, a la professionalització i a la corrupció. Vella política, en definitiva, que des de la transacció del 78 ha desactivat estratègicament la consciència de poble i de moviment popular. I és per això que volem, que volem assumir la veu del poble d'Estellers, el poble tres voltes rebels de Maria Mercè Marçal, convençudes que el govern local és una oportunitat real, un instrument de lluita que pot propiciar una devolució del poder a la comunitat i en aquesta redistribució del poder, les dones, les persones migrades i les classes populars han de poder esdevenir subjectes actius de la política i participar als plens per promoure la cultura popular, la que enxarxa i ens identifica com a poble, la que s'expressa amb la paraula justa, humil i alegre. I sortir als plens en defensa del nostre territori i del seu entorn, per posar en valor el teixit agrícola, el comerç de proximitat i el rebuig enèrgic de les grans construccions, siguin fórmules ús, quants cirturons o grans superfícies multinacionals i fer un crit unànime per posar al centre del debat el dret a un habitatge digne, doncs gairebé 3.000 pisos a Granollers conviuen amb ordres de desallotjament injustos. Desallotjament com el que pesa sobre el company Sova eh, de la PA, present avui entre nosaltres, a qui el BBVA el condemna al carrer si entre totes no ho impedim. Aquest Ajuntament té el compromís de recolzar els demandats pel BBVA i la crida CUP de garantir que això esdevingui un fet. No volem ni un desnonament a Granollers, ni família sense llum, ni aigua, ni gas. I per això la Mar, la marca també està entre nosaltres, per recordar-nos que des de l'Assemblea contra la Pobresa Energètica estan eh, eh, decidits a exigir a l'Ajuntament i en concret al seu alcalde que no volem cap família sense aigua i més quan aquest servei és de competència municipal. I volem fer propostes per l'ocupació i la lluita contra la precarietat laboral, posant l'accent damunt dels 8.000 aturats granollerins i granollerines i la cobertura de les necessitats bàsiques dels més desafavorits, sense oblidar-nos, tanmateix, dels més de 600 companys que, com en Gamal Abdal, que avui també ens acompanya, viuen entre nosaltres amb una realitat invisibilitzada, mancats de permís de residència i, en conseqüència, batent vetats dels seus drets més fonamentals. D'altres, en canvi, amb més de 10 anys vivint aquí, no han pogut renovar el permís de residència per la pèrdua de feina, veient-se obligats o a retorns forçosos o a viure invisibles a casa nostra. I tenim el deure moral, per què no, de portar al ple la legítima defensa dels serveis públics i l'embat contra les polítiques privatitzadores en defensa de la sanitat pública i la preservació d'un sistema sanitari universal i de qualitat, i en defensa d'una escola pública granollers no segregada, equitativa, socialment justa i compensadora de desigualtats socials i farem una ferrissada defensa de, de la desobedi desobediència, si cal, que acceleri la ruptura democràtica amb l'Estat, que acceleri la necessària desconnexió amb Espanya i traci ponts de solidaritat amb els pobles que, com nosaltres, lluiten també pel seu alliberament. I com deia l'Ovidi, sempre de part dels bons i fins a la mort. I per això avui hem votat poble, hem votat poble com a alcalde. Un dels nostres vots ha estat per l'històric combatent Salvador Casanova, membre del SANT i de l'Assemblea de Catalunya Granollers. I l'altre vot per a l'Enrica Roca, dona lliure, rebel, llibertària i insumisa perquè som passió i rebel·lia, perquè som compromís, xarxa i solidaritat, perquè som militància, signem el compromís de les escales, perquè som coherència, recolzem ahir els companys i Massapi, avui els vaguistes del Viena Montmeló, perquè som formiguetes que creiem que la unió fa la força, perquè som somnis i la ferma voluntat d'esdevenir-los possibles. Humilment i tossuda, prenc prenem la responsabilitat i l'encàrrec de començar a capgirar Granollers. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.